Para empezar, te metían en un equipo que no te gustaba. Nadie te quería bien. Odias su forma. Nos toca. Vamos a salir en grupos de 10. No avancéis a ráfagas. Parados seréis un blanco perfecto. Así que corred sin parar. No hay otra opción. han escogido y debemos